ဟယ်လိုစင်ဖောပဒုချိုအပွားချိုဖို့တော့အဟိဘုခဖို့တဖာတောက်ကမုန်တခိုင်ဤကဒုနာပသူလတတ်ဒိုဘတ်မက်ထရိုထရန်စစ်ဘတ်မစ်တမင်စီတီဘတ်လတကဟဆူချိုတော့ကီဆူသူဟိအကောနီလောတနိညာဤပွားချိုဖို့လအထောဝဒချိုတဖိုက်ဤကပတ်သူဝဲဒိုဝဲဘတ်လက်တထချိုအကောနီလောတောက်ကမုန်တခိုင်ဤကမဆဘနာလနကတိညာကတောနတလချိုနီလကဟေကောနီလော Riding the bus is actually really easy. It's it's a good way of getting to school. I took the transit for the first time to school and I had to get on a bus and then I took the light rail and it was really easy. You know, I grew up taking city transit to, to my middle and high schools, uh, so I understand that that's a big difference for some. Uh, but I also believe that we can partner with our community to make this uh, a really good, uh, positive thing for St. Paul Public Schools. And so students are walking, biking, getting dropped off, carpooling, and then also a good number of students are taking Metro Transit now. Well, about 20 to 25% of my students are taking the city bus. I'm really glad to see that Metro Transit has, has stepped up to partner with SPPS to, to get our students to school. I think it's been pretty smooth for people who understand their routes and even if you don't, you could always just ask a teacher, somebody else for help. And if you are really lost, like while you're riding the bus, you could always ask a bus driver. For me, it's a straight shot home and I'm pretty sure if you live in the area it won't be that bad. It's like six or seven stops, you know, till you get to your house. If you have a phone, I definitely recommend you getting the transit app because all you have to do is type in the address of the school or just type in, you know, your school name and it'll show you everything what time to walk out the door, what time your bus comes, and it just makes everything way more easier, especially if it's your first time riding the bus. Ake i la metro transit bus. Ni ดออักอัตับดูดาพูดพันนี่ลอ Metro Transit Bus อีโอเวคิกลุลอโซลิเลตักกัวเลบัสดอลิมิอูเลอบัตตักกัวเล Light Rail นี่ลอตัตุ Bus Metro Transit อีโอเวดอတပတ်ဘလူးဂလူးဂလူးနီလောအညောဝဲလတက်လက်တက်ကြီးအကောတော့ပတပပယောလကလကတိတမှုခုကလီတော့ကောဘာဘသူအစေဝဲကိုစကတော့တဲ့လက်တတော်ကျော်ကောနီလော ကတော်ဘာတိတလဲတဆကတော်လေတကလေခောဘာစုဘတ်အတအုကိုအလောဘတ်အလောနိတကေသူကခုကွာဘဘတ်အတလက်လေအဂောနိသူကကိုဘမိတမီထဲလောဘလောတေဆုနောဂီဤကွာဘဘတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မိတမီသူဘမက်ထရိုထရန်ဇစ်အပ်နိတကေအဝဲဤမိတာဒုရခလသူကကွာဘအော်လပွားရဲ့ဘူး လွတ်သူကကတော့ဘသူတလွတ်တလက်တကီအကောနီလောဒီမေသူတဲ့နူလောဘတကတကလိုလီနေသူကတိဘအစဒီတအဒိုအီနီလောအဂဒူတင်ညာဘသူလကလအနောဂီတဆကတော့လွတ်တလွတ်တလက်တကီအကောတလွတ်တကလေဒကလမနူလာအဘူလာတန်နီလောတကဲတမီခောကိုအိုဖလာထော့ဝဲဖဲသူမီသူ plan my trip by text နီလော ပွာချိုဖိုးတဖက် download web metro transit app လေအချို iPad ပူစီဝဲနေလောသူကဒိုနေဘတာဂီတက်လို့တမီခေါ်ဒီတဆူ website အသွနေလောအီမေတာတဖက်လေသူကတူဘအဖဲ app အပူနေလောအီပကတဲ့သူကိုတက်လေပကဘဒိုဘဒီလဲကင်းနေလောတော်ထချို့ဖို့တဖက်ကဒိုနေဘဘတ်ခါ လဲအကိုဝဲလဲ go to cart ကဒိုဝဲဘတ်စ်ဒါလိမီဦးအကောနီလောလဲတုကဒိုနီဘဘတ်စ်အခါကောနီမဇုကကွာဘတ်စီအီးမေးလ် .liberal@hello.chu ဖက်တကိုခါဆကတော့အင်းနီလောဘတ်စ်ခိုင်အီမစ်စ်ဖော်ပဒိုချိုဟေအပွေဒေါ်စုစုအော်လဲတလက်တကီအကောနီလောသူမီစီဒိုနေဘဘတ်စ်ခါလီနေတုကစတာရောသူအော်လဲစုတလက်တကီအကောမီကြီးလက်တမလဲလဲရိုဒ် ဒေါ်တာလော့လေသေးအဒေါ်လေအလော့နေလောဖက်ဘတ်စ်အိုဘတူအလော့နေသူကတိပတ်တတ်တဖက်ဤလောတောက်ခုအလော့လီမေဖလဖာဒိုတီမစ်ဒမေဘတ်စ်အဂေါ်လေအိုဝဲဒလီမေဖလဘတ်စတော့နေလောကုသိုလ်တက်လအဂရဘတ်တော့မခုကလီတော့ကိုအတက်ဆက်ကတော့တော့ဟဲခုဘတ်ဘတ်ရဲ့မနစ်တကလူအဟက်ဒူနိတကေ ကွာဘတ်ဘတ်အနောက်ရီတော့တအိုတတ်ဆိုတအိုကိုအလော်လော်တိလော်ဆယ်နေတကေဖဲသစ်တီဘတ်ဟဲဘူထလီနေဂက်ဆက်တာလေပွာလက်ကလေအလော်တော့ဒိုတီတူတာလေဘတ်ကဆန်နေတကေတပတ်လက်ဆက်ထလက်ကလေမှုပုတကေတိမင်ဘတ်ပတူလီနေသူလေထောဘတ်လေဘတ်အပူစေဝဲလောတပတ်လက်လူးပုတ်ဘတ်အခိတကေ ซิมิเซคีลิเนโอโคบาบัสและเกเฮลคิดโคดเกตูบาบัสอัตรเลโอเลตาเมญานิดเกပလဲပါပွာလာအကေရောတကေပါပွာလာလိုပါတမဆရဖလာအကလေထော့ဆိုလေသမေညာနိတကေဖဲသနူလောဆူဘတ်အကိုဘူးလီနေသကတိပါစက်တဖလလသကဒန်လောပါသခအကောဒီအင်းနီလောဒန်နူလော go to car လက်ဆက်ရကိုဘူး စိဖော်ပဒကျိုဟေပွေလီအခိုသူတလို့ဟေပွေလပါဘတ်စတဖာအိုဒတလောလပွာလာအကေဂောတကေဝလာလိုဘတ်တမစတဖာဂောနီလောဖဲသူတူလတလောလသူကလေအလောလီနေထူဘပလီမေတမေဘေလောဘဒလွယ်အတော့နေတကေဖဲဘတ်ပတူအတလီနေသူကဟာထောဘလဒရလတခွတ်စားတပိဒေါ်ဒရမီတူအိုထောအတာဘနေစီလောဘ ta alwe lahi allo da khani dike nu lo ba bus apu le ta menya do ha tho ba le bus akwa ta ni dike ta do le me u me di to tu do bus ni lo ta basa do ata su da so le ta pu ta phle ago o a tho de se lo o ko ba le me u เทเลตาปับนออลอนนี่ตะกี้ တပတ်ဆတ်ထမီတမီခောကလိမီဥကလက်တကီလိမီဥကဟဲဝဲလကလက်ခိကပါလနီလောတဒစ်ဆလလိမီဥဒတအနတ်တီအဝဲအခိုးပလောဘတူတလတကနူလဟာထောဘလလိမီဥအပူနေတကေတပတ်ဆတ်ထလတလောလအဘောအလောနီတကေလိမီဥလစိန်ဖောဂျိုပိုဒိုဝဲနီမီဝဲ green line နဲ့လော limit ui hawele saint paul do minneapolis do betuwe w donit lo ဖဲသူအလလီမီဝပုန်တကနဟုဘာတာအကလူလကလပတူအလော့အောတော့တာဂိအူကအကောနိလောလဲဂိကိုဦးအကောနိလော်တက်ဆိုအိုဝဲလလီမီဝပုလော swipe မိဒမီကွာဘတ်သူ go to car a color set လာအိုလတူတန်နူလကလေအလောနေတကေပကစက်တဲ့ကိုဘခါဒဆေဗတီတေပတလအဘူဖလေအဂိနီလောဘတ်မက်ထရိုထရန်ဇစ်အိုဒအတသုတတော်လဘွားကူကတဲ့ဤကပတ်တပါကေအော်ဒအိုဘပူပူဖလေနီလောဖာဘလီတသုတသောဤဖဲသွီလေထော့ဂျိုအဆုကတဲ့ဘလောနီတကေဘတ်ဤမေလဘွားကူကတဲ့အဝလောလတကေဤအခု တသုတသောဤဘခါတော့ပကူကတဲ့ပနောဒိုဒုခုပွဲမိကြီးတော့ပချုပုတဖအကောမိကြီးနီလောတပတ်မှာတော့မတဲ့ဒေတာကလူတို့တို့တော့မလောတပေါ်တတ်ကြီးတတ်တော့ဘတ်တော့ limit ဦးနေမေတ္တလာကြီးပူဖလက်တခါနီလောဘာသာတော့ထောပုန်နေဥကတော့ဘလောဘသတလွဲတပ်ပူတပ်ဖလက်အကောနီတကြီး ตัวบ้าตะกูตะกาเลอะกระบ้าดอกมุคุกลิตอกนี่ตะกีปัตุปัตาเลซึกบ้าอุเลตัสเคลอยีดอกหาบ้าเลตะเคลนี่ตะกีอุคุบ้าเบิร์สเลตะปตุอลอตะบ้าเลซิจิซูเบออุตะกีปลอซะดอกทอบุนี่เดินหนูลอบ้าสุตะปุตะลีลาเรโดดะพะเลซึเทปุตะกีသူတဘယုမေအိုနေကိုဘဆက်ကလိုဘလော်တေဆူနိုရီအီတကေ သူမိတာပိနောဘတ်တမီမီလဘတ်အပူဒဘယုတနေကိုဘလော်ဒဆိုအင်းနိကေတာဂောမူဤကတဝဲဖဲဤလောသူချိုနေမီတလော်လအကိဟိသူဒစီဆလာရီလောဖဲတကုခါဆကတောဆက်ကလိုဘမီတမီကိုဘချိုကရေဝီဆိုတရှဲတာအဝဲလောအဝဲဆိုင်နိတကေ